أخبرني كم بنت لديك كم رزقت من بنت في الحياة لأخبرك كم أنت تتحجب بحجاب من النار كم لديك من بنت البنت معناها محضن الرحمة أنوار البيوت جنة الحياة الرحمة الدفاقة في الحياة الفتيات موهبة من رب الأرض والسماوات دخولها للبيت أنس تربيتها تربيك أنت على الرحمة الفتاة إذا ربيت ورزقت إياها فاعلم أن الله جل وعلا من عليك بأعظم المنة ألا وهي أن يحجبك من النار بصبرك عليها من عال جاريتين حتى يبلغ كنت أنا وهو في الجنة كهاتين